बुल्ली के साथ बैट बॉल सिखा रहा भैया जब बॉल लेके आ उसकी बॉल लगा था हाई रिटर्न पीछे टाइगर को पकड़ भाग रहा हो पकड़ उसे टाइगर मत कर उसका क्या कर कैसे बनते जरा हाथ कर दे ऐसे मैडम कैसे बनेगी तू कैसे बनेगी जरा बता दे कैसे मैडम बनेगी ऐसे बनेगी और हाथ ऐसे कर दे हाथ ऐसे करके जाए कुछ ऐसे करके जाए करना हाथ जुड़ा कर दो ऐसे एक्शन करते हैं हम्म। और वो कर दे ताता कर दे क्या हम्म। तेरे बाबा का है बाबू का है बाबू बाबू में बैठ जाओ यार किसका बाबू है ये आपका बाबू बाबू दीदी किसका बाबू है ये क्या है बाबू हम्म, चलो बाबू के पास जाओ अभी जाएगा घोड़ उसके कान पकड़ो बाबू के पास जाओ जाओ जाओ बाबू के पास कान पकड़ो उसके पकड़ो कान कान पकड़ो बाबू को बाबू के कान पकड़ो झूला झूलो बाबू को भी झुलाओ झुलाओ झूला देखो मेरी खुशबू बाबू के साथ खेल रही है ना बाबू के साथ खेल रही हो है बाबू कुछ भाग तेरे भैया भागे जल्दी जा टाइगर को टाइगर को घुमा रही फंस भी गई फंस गई नंदी कुछ छुपा छुपा रही खुशबू के साथ बैट बॉल खेल कैसे खेले अनन्या बंगवाल बैटिंग कर रही है ना बैटिंग करो बैट बॉल हमारे छक्का भैया को ढूंढ रही बैटिंग करो करो बैटिंग अरे बॉल फेंक दी बैट फेंक दिया बैट बॉल खेल रही खुशबू इधर छक्का मार इधर इधर बैटिंग कर रही है ना खुशबू वाह बॉल भी अपना फेंकती है